لم يلد ملك الناس إله الناس من من شر الوسواس من جِنَّ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم